good morning, anche se direi più buonasera perché qui mancano pochi minuti alle 4, uh, eh, mister, master, maestro, o oh, semplicemente, o oh, semplicemente David. Lynch, it's uh, eh, January 2, 2021 and it's uh, Sunday here in Naples. Uh, 51 Fahrenheit around 11 Celsius and this means that um, è quella giornata veramente veramente veramente veramente fredda in questi giorni in questo periodo però comunque io uh, non avverto uh, il freddo più di tanto Ricor ricordo sempre di vedere il video sul freddo che ho fatto il mio pensiero sul freddo qualche giorno fa per capire perché non lo soffro più di tanto um, quindi come ho detto ieri, eh, separerò il report dal video sul report dal video sul pensiero, eh, cioè il video con il report dal video contenente pensieri. Anyway, as you just see from the window, absolutely we don't have non abbiamo neanche oggi come ieri those beautiful blue skies and golden sunshine direi che si è aperto benissimo l'anno, due giorni consecutivi totalmente nuvolosi eh, che vanno verso che va verso la pioggia anche questo. Eh, dico la frase cart, ovviamente le cose possono sempre cambiare da un momento all'altro, fatta solo e su il sì, ma francamente la vedo un po' dura. Said this, so from the mythical window with the colored curtain, purtroppo molto oscura, nemmeno l'inquadratura ci salva oggi, and it's green roller shooter, ovviamente è inutile dirlo, dirlo con enfasi in questi casi. Eh, però è vero, ha, in questi casi di dicembre e inizi gennaio non abbiamo, cioè fine dicembre, inizi, no dicembre, tutto dicembre quasi, inizi gennaio non abbiamo uh, Those Beautiful Blue Skies in Golden Sunshine, però abbiamo those beautiful, giant, magical and golden, golden white balls from the Christmas and objects from the Christmas pine tree che certamente non sono grandi come those beautiful blue skies and golden sunshine ma che comunque ci possono, possono sostituirli degnamente. Un saluto anche da The Tatar Mythical Window with the, White Curtain and the green Roller Shooter. And finally, from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625 Eva, a great day, him, all the people who follow uh, the channel and the reports un saluto veramente a tutti mi raccomando, altro video per ehm, quanto riguarda i pensieri separato da questo So again, have a great day, him, all these people and everyone too